Gall yr arddegau fod yn adeg sy'n llawn heriau. I ti a dy blentyn. Pan fydd yn tyfu a dysgu sut i fod yn anibynnol, Dim ot beth yw'r oedran, bydd angen ei helpu i wneud y dewisiadau iawn mewn bywyd. I gael tips ymarferol a chyngor arbenigol i helpu ar hyd y daith, ewch i llew.cymru slash rowch amser iddo ac ewch i'r adran am blant dros 13